Satu, dua, tiga. Assalamualaikum ketemu lagi lur bersama. Agus-Agus Vlog Jowo Kediri. Dulur-dulur teman-teman, orang lain, dimanapun berada. Mudah-mudahan dikasih kesehatan, dikasih panjang umur. Dikasih rejeki lancar, dikasih hidup yang barokah dan bermanfaat bagi keluarga saudara maupun orang lain. Amin amin, ya robbal, alamin. Oke lur, video kali ini, saya lihat cewek-cewek party. Cantik seksi. Joget DJ bikin baper lur. DJ Party started 2023. Oke lur, selamat menonton. Lur semuanya. Saya mau pamit, maaf ya Lur, kalau isi dalam video ini tidak enak ditonton. Juga bicaranya agak kaku. Masalahnya saya paket bahasa Google. Jadi mohon maaf ya Lur. Mudah-mudahan isi dalam video ini. Dulur-dulur merasa terhibur. Ya udah kalau gitu, saya pamitan dulu. Assalamualaikum Lur. Dadah Lur.